қайдағы террорист қайдағы басып алу қайдағы басып алу терроризмді тақты бізге терроризмді дәлелдей алған жоқ ғой жала жоқ одан кейін барып жаңағы захватты тақты тағып бұл әділеттілік қашан болады қазақтың басында қашан әділеттілік болады алаш деп бір қырды желтоқсан деп онда тағы қырды екі мың он бірде жаңаөзенде тағы қырылды қазақ одан кейін міне қаңтарда тағы қырылып жатыр қырылып жатқан кім қырылып жатқан кім тек қана сұраусыз жаңағындай қараса қалып қана ал нағыз істеген соны ұйымдастырған адамның бірде бірі әлі дәлелденген жоқ олар жоқырсақта отыр әне көз үшін мәсімді қабады, мәсім енді шығайын деп жатыр бай миллиардтап долларларды жер ұстап отырған адам шығайын деп жатыр тағы кімді тықамады олардың бәрін уже шығарып жатыр не деген әділетсіздік мен сотталсам сотталатын шығармын кете береді бұл жолдан кім өтпеді мірзақып та өткен бұл жолдан талайлар осы әділетті болуды ешкімге бағынбай өз тілін өз дінін салт дәстүрін сақтауды аңсап жүріп кеткен біздің қалас алаштың азаматтарының талайы кетті ал олардан жанымыз артық емес кетсек кете береміз барсақ басымызға мырза қол соны көреміз түрмеде өлсе көреміз бірақ тарих айғақ тарих айғақсыз қалмайды айғақтың бәрі тарихқа жазылады тайға таңба басқандай жазылады бүгін шықпаса ертең шығады ертең шықпаса бүрсі күні шығады бұны осыны қолға алып міне мына ұлан азаматтар тұр мына жерде аға қойсаңыздаршы бүйтсеңіздер бұлардың да жүректері сыстап тұр қазақ үшін бірақ заң бұларды басып қойған сен өйткені бұлар ант береді сен ана даже шешен нетіп жатса сен барып өлтіруің керек сен жаңағы ал кімді өлтіреді бұл өзінің қазағын өлтіру өлтір деп солай біздің жүйе шірік біткен жүйе шіріген тозған анау неден келген жүрген жүйенің арқасында міне осындай әділетсіздікке келіп ұрынып отырмыз мен ешқандай оппозицияда не болмаса басқа да ешқандай көзқарасым жоқ адам мен тек қана тоқтату үшін сол халықтың жанайқайын айту үшін ғана аяғыммен құры барып аяғымен қайта шығып кеткен адам міне бір жыл болды әлі күнге дейін отырып тағы да сегіз жылдан он бес жылға нететін бапты дайындап тағып қойды алашым қайда бұл әділеттілік қашан болады қай уақытта болады қай қашан біз шығамыз билік ауысқанда боламыз билік ауыспайды билік ауыспайды билік ол қашаннан ауыспаған билік солай қалғаны қалған халық ояну керек халық ояну керек халық бірігу керек халық бірігу керек үйренген кезде ғана болады мына жанай қайым қанша жылдан бері шындықты әділдікті сұрады бұл тергеушілердің де алдында мен де айтылған сөз біз қанша айтқан әрбірден соң кейбіреулерге ана жерге қол қоясақ менікінде қалай болды он сегізі барлықтарыңыз білетін шығарсыздар шешемді жерлегеннен кейін он жетісі он сегізі күні мені алып кетті мен психологиялық жаңағыдай состояниеде тұрған кездері гүлжанов ернар әр қағаздарын қолына ұстатқан домой отпустим отпустим сейчас пойдешь сейчас у тебя мама атака умерла да деп сондай сұрақтарды қойып отырып қағаздардың барлығына қол қойып отырмын ал ол кездері мен өзім де түсініп тұрған жоқпын не не қойып жатқанымды әйтеуір үйде ана қазадан кейін ертең кісілер келеді ғой соның несіне жиналатын адамдардың кешіріңдер мына волнение ғой кішкене ойымда шолақтанып қалып жатыр вот соның ықпалымен бүкіл құжаттың барлығына қол қойдыртып алып соның ықпалымен өзінің айтқанның барлығын жасатып алып одан кейінгі постоянно келген кезде менің шешемнің жағдайын айтады я болмаса тағы бірдеңесін айтады а қапа болмаңдар жігіттер халық сендермен бірге мен мысалы өз тілімде соттың жүріп жатқан менің тағдырым шешіліп жатыр мен орыс тілінде түсінбесем өз тағдырым шешіліп жатқан нәрсені түсінбесем қандай соттың әділділігі э, аудармасының даже былай былай айтқанда әдеби саптау несі жоқ ешқандай өздері заң бұзып отыр сот басталды қазақ халқы соттың екінші үзілістен кейін басталып отыр не слышно микрофон Микрофонды жақын қойса. Мы пришли слушать. Не слышим. 30 марта 23 года город Алматы. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы в составе э, председательствующего судьи Хакимжанова с участием секретаря судебного заседания Шая Ахметовой, переводчика Ахметовой, прокурора Сейтимбета Медвитова, адвокатов Айдарханова, Байданова, Курамова, Кураманова, Сапархановой, Айдарханова, подсудимых Мудрисова, Шелегбаева, Карменова, Далибаева, Пиржанова и защитников, рассмотрел заседание материала уголовного дела, суд установил. В ходе главного судебного разбирательства от адвоката Байжанова поступило ходатайство э, об изменении меры пресечения подзащитным Шелебаеву Далибаеву на домашний арест. Ходатайство мотивировано тем, то виновность их подзащитных не доказана, их личности не представляет опасности для общества. От адвоката Сапарханова и ее подзащитного Нупейсова поступило ходатайство об изменении сечения, мотивированное тем, что он является единственным кормильцем в семье, просит учесть, что другим лицам идеально аналогичное обвинение, однако в отношении них избрано мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества, целях восстановления справедливости просит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Отмечает, что в ходе досудебного расследования Нупийцев добровольно являлся по вызову на допрос. И кроме того, вместе с подсудимым Нупийцем адвокат просит изменить язык судопроизводства на государственный от адвоката Исмайлова э, поступило ходатайство об изменении меры пресечения в отношении подзащитного Карменова, мотивированное тем, что его личность не представляет общественной опасности, он не намерен уклоняться от явки в суд. В целях защиты интересов подзащитного просит из трева списки пассажиров самолета, прилетевшего 5 января 2022 года рейсом Сеула-Алматы для установления женщины, которая может дать показания по событиям, которые относятся к обвинению Карменова. Запретить общение с лицами, кроме лиц, которые проживают в доме по указанному адресу и принятие кого бы то ни было у себя. Обязать отвечать на контрольные звонки сотрудников полиции для проверки нахождения по месту жительства. Осуществление надзора за соблюдением установленных ограничений возложить на начальника э, местной полицейской службы УПА Ауэзовского района ходатайство адвокатов Сапарханова и Исмаилова Байжанова об изменении мер лечения в отношении подсудимых оставить без удовлетворения. Установленные постановлением суда 14 марта 2023 года из производства оставить без изменения. На постановление суда может быть подана частная жалоба или частный протест в течение 15 суток в судебную коллегию по уголовным делам Алматинского городского суда. Постановление изготовлено в совещательной комнате судьей Хакимжановым и им подписано. Прошу вас всех присаживаться, уважаемые участники процесса. Канарат Нагермада. Они являются выводами обрамывать мои выводы э, в апелляционную инстанцию. Мы вам сегодня вручили копии постановления, пожалуйста. Если э, согласие есть, то, пожалуйста, действуйте в установленном законном порядке. То есть приводите доводы, если апелляция согласится с вами, то, пожалуйста. не такие права есть, она а может изменить распределение. Уважаемые участники процесса, я вас призываю э, э проводить процессы деловой, обстановки. Давайте не будем отвлекаться на эмоции. Наша задача разобраться в этом деле. Я не меньше вас заинтересован. Я житель города Алматы. Я хочу знать, что произошло 5 января в аэропорту. Для того, чтобы я как судья, как человек узнал, что произошло, дайте суду возможность проверить то доказательство, которое представили суд прокуроры. Если вы сейчас будете на эмоциях Э, проводить процесс, вы просто не дадите мне дальше работать. Поймите, пожалуйста, наша задача разобраться в этом деле. Я обращаюсь в первую очередь не только прокуроров, но и к адвокатам и к подсудимым. Давайте разобраться в этом деле, пожалуйста. У меня к вам такая просьба человеческая. По закону я свои права вам огласил, у меня очень много прав, как вести себя процесс, что принимать в отношении людей, которые не подчиняются закону эти меры у меня есть, но я их не хочу применять. Почему? Потому что все будут возбуждены, все будут электролизованы. Вы не сможете, вы не сможете спокойно в спокойной обстановке разобраться в деле. Вот что я вам хочу сказать, уважаемые участники процесса. Кроме суда, в этом деле никто разбираться не будет. Имейте в виду, мы живем в Республике Казахстан, в правовом государстве. Только суд может поставить точку по этому делу. Казахстанда тұрсаңыз, қазақша сөйлеңіз. иә біз талап етеміз талап етеміз талап етеміз қазір сағат үшке дейін бір емес бірнеше өтініш хаттар түсті мында өткен соттықтардың барысында да алайда қазіргі таңда сізге істі ары қарай жүргізуге бізден толық сеніміміз танытып отырмыз сізге қатысты сіздің ары қарай істі жүргізуге қатысты сондықтан сізде ассоциативті процестің мәселені жауабының бірінші бөлігі алтыншыдан алынады сіз осы жерде тоқтатасыз Уважаемые участники процесса, по закону э, участники процесса имеют право заявлять отвод э, в судье. Поэтому сейчас будет следующий порядок. Объявляется перерыв. Э, данный отвод будет рассматривать другой судья. Поэтому ожидайте, пожалуйста, вас из десятка, когда будет процесс. А у вас тоже есть суд? Қазақша қазір микрофон иә микрофонды қоймаған бізге қазір депутат болу керек қазір қалай судьяға всегда болады айтады ананы отырғызасыз олар біз біз оларды ешқандай негіздері жоқ қазір босатпаймыз дегені қате отыр соңына қамаймыз деген сөз ғой ешқандай негізсіз ешқандай негізсіз жоқ енді өздері ойлап иә қазақтар орысша біледі деп орысша жасағанбыз ал неге орыстар қазақша білмейді онда түсіріп жатсыз ба иә иә иә сот басынан бастап әділетсіз өтетінін және әділетсіз шешім қабылдайтынын осы көріністен анық көрініп тұр ғой иә анық көрініп тұр бұл сот емес тапсырмамен жасалып жатқан сот екені көрініп тұр қазақша конституция бойынша тілдің өзі қазақшадан басталу керек иә иә иә соның өзін мойындамай тұрған соттан не талап етесің өзі қазақ болып еще аудартып қойып отыр иә оны адвокаттар жаңағыдай дәлелдемелерін дұрыс келтірді жақсы келтірді соны мойындамай отырған сот ол әділетсіз осы бастан уже бастамасын әу бастан дұрыс бастамаған сот ол әділетсіз ең соңына шөбере болады иә залда тоқсан тоғыз процент қазақ отыр бір жалғыз орыстың әйелі отыр болды иә иә тоқсан тоғыз процент қазақ отыр мына соттың бізден тілеп отырғаны қазақтар орысша біледі деп орыста айтып тағы да жазалы болып қалмайын әділ патша әділ билер көсемдер әділ болса билерің мен билігің көгереді еседі өседі ел мақтау айтып бұларға өлең жазды жыраулар маңдайын таңдайынан жірескен қара қазан сары бала үшін өмірлер өткен күреспен өтті әділ би, патша билер де қайда деген сол әділдік сұраулы отырыс ойменен күйменде өтті ақындарда да өтті бәрі қоңқылғаны қазақтың кенесары иманы кәміл болған бойдағары алаш үшін алысып найдасымен жалысып, аңқаулықпен жауыздарға қорға түсіп қалып қиған жаны одан кейін аз болған жоқ қазақтарда жандарын салған азапқа тегі асыл ақылды арыстандар болжаған ғасырлар бұрын болашақты данышпандар бермейміз деп алашты <coughs> жауларымен жандарын қиып соңына дейін алысқандар ұлан қайыр жерің болды өлкең болды аймақтарың жылдар өтіп тарих асып жатыр айғақтарын енді қанша зұлымдық зәрін төгіп аласқа жаймақ зәрін зұлымдықтың құрбаны болған жоқ па дінмұхамбет алтынбек заманбек ләззат қайраттарын, іштен шыққан жау заман жайғап бәрін данышпан болып көрініп болар ма мұндай зәлім тарих асып жатыр жайлап бәрін қазақтың қырады енді қанша қаймақтарын білемекен Қорқаулар екен тарихта осыншама айғақ барын білемекен ме екен даланы жайна ұлы даланы жайнатқанын алтынбек заманбектер аға ұрпақ ақылды асыл тектер жазылады тарихқа бұлар жайлы алтын парақ күміс дәптер ашып жатыр тарих айқақтарын 2011-де жаңаөзенде халықты билік билік жайратқанын санасын буып халықтың қорқаулар отыр байлап бәрін аты жөніңді айтып кетші шилібаев ермұхаммед мәметұлы стихи из души жалғыз асыраушым жазықсыздан жазықсыз отыр соттың әділ болуын халық болып сұрайықшы сіздерден сол үшін келіп соттың әділ өтуін халық болып сұрайықшы бұл жерде отырғандардың бәрі бір үйдің әкесі иә. бір, бір, бір отбасының бәрі тірегі жалғыз менің әкем ғана демеймін ал ана жақта қаншама жастар отыр деп жатыр біз халық болмасақ бұл кісілерді шығара алмаймыз шыны иә. керек иә. біз ол сот болсын қанша жерден заң болсын заңға қарсы келе алмайтын шығармыз билікке қарсы келе алмайтын шығармыз бірақ биліктерін асыра сілтеп пайдаланып отыр ал халық ол билік халық халықтың арқасында билік болып отыр yeah. Иә. президент те халықтың арқасында иә. депутат та халықтың арқасында адам қылып отырған соларды бізбіз ал біз көтерілетін болсақ алынбайтын қамал жоқ себебі себебі айтыңыздаршы қарапайым такси жүргізушісі бір емес пәленбай баланы оқытқан мұғалім қалай олар олар осындай жазаға лайықты ма осындай нәрсеге лайықты ма мысалы айтыңыздаршы жоқ лайықты емес әкеңіздің аты жөнін айт челебаев ермұхамед иә, иә. тағы тәрибаев деген отыр иә. бәрі бәрі бір бір кәдімгі тіректері қарапайым өзіміз сияқты сіздер сияқты наным таксист такси тауып такси айдап жүріп тауып жүрген қарапайым қазақ кісілер мысалға қарасаңыздар оларға алып белгілі бір ұйымның басшысы қылып террористті құрған шыға ма көздеріңіз көріп отыр ғой террорист шыға ма мына кісілер жоқ өмір қолдарына мылтық ұстамаған азаматтар былайша айтқанда жала жала жала, бостандық бостандық бостандық Бостандық! Бостандық! Бостандық! Бостандық! Бостандық! Бостандық! Бостандық! Бостандық! Бостандық! Ассаламу алейкум, қазақ әлекім мынау сот жүргізіп отырған азаматтарға да кішкене айтадым мынау сіздер қазір сот жүргізіп отырған кабинет пе не деп айтуға болады сот жүргізетін залда отырған 99 процент қазақ адамдары қазақ азаматтары сонда қалай сотты мына бес алты орыстар отырған үшін қазақ орысша біледі деп түсінеді деп сотты орысша жүргізе ме а неге орыстар сонда қазақша білмейді соған мен таңғалып отырмын сондықтан бұл сот емес бұл ойластырылған тапсырыспен істелініп отырған сот сот болатын болса дұрыстап бағанада қазақ тілінде сотты бастап ешқандай шусыз даусыз сотты жүргізер және де айтарым мынау сот біздің азаматтарды әділетсіз қамап отыр өтірік жала жауып отыр сондықтан біздің талабымыз әділетті сот іздеп қазақстанда соттың әділетті болуын талап етеміз прокурорлар қазақсыңдар ма қазақтан садақа кетіңдер мал ғой мал қазақсыңдар ма сендердей қазақтарды жер аудару керек Пизда уже давно пришла, 30 лет тому назад, месяц Назарбаев. Вот. Унижает свой народ. А это последовательность. Это гнилая власть, которая держится на его фундаменте. Осыларға жақтайды, ауыздарымызды 32 жыл, 30 жыл жауып келді. Ана болмайды, мына болмайды бәрі өтірік мына жерде отырған ана жерде отырған прокурорда бұл бәрі өтірік заң жоқ қазақстанда әйгерім тілеужанға бостандық ол өтірік барлығы мына адамдардың бәрі босатылсын тұрған ше жаласын жауып келе жатыр ондаған мынау всех освободить надо прокурордың бәрі өтірік біз заңсыз бәрі босатсын мына жердегі почему заңсыз почему основатель всего это системы я сидят простые люди блин неге халықты сыйламайды поймать мотор. денег нету, поэтому... Потому что вы боитесь всего все. прокурор сумақтар, ертең өздерің қамаласыңдар білмей ертең ба арғы күні бәрібір қамаласыңдар қайда қашып барасың ей ертең ауғанстандағы сияқты самолеттің үзеңгілегіне жабысып қашатын боласыңдар Қаша қалмайсыңдар шындықта әйгерім күйеу жаққа бостандық ұрпақтарыңа лағын жеткесін ұрпақтарыңа бәріне бостандық әйгерімге бәріне бостандық бәріне бостандық Бәріне бостандық. бәріне бостандық бостандық Болды, болды. Бостандық! Болды, болды. Бостандық! Сұхбат беріп жатыр екен, сұхбат. міне мынандай адамдардың құлдық топтар осындай жасады міне деп рысбек ағамыз қараңғы көті қараңғы заправда атамды миымды деген мүлдем деген адамды көрген жоқпын басқа шетелдерде америкада болсын басқа жақтарда болсын жылағың келіп үшін өзім болса жыламаймын ғой просто мыналарға кетті да өзімізші вообще өлсем де жыламаймын да қаншама жылдан бері қиналып кеттім қанша адам гуляет ломали били этот магазин ломали воровали гуляет отдыхает нет честный адамдар честный адам бір теңге даже бір даже шеге алмай қалды білемін қаласы білмеймін просто қанша жыл білемін қаласты мен де білемін ғой сол баяғыда мұғалім қанша тарихта бергенге қанша бала оқыды просто видишь база не үшін чтобы қорып кетті что россия кіреді қазір россия кіреді пиздец болады соны қорқып кетті а где вы были то где все вы были то я событий ни одного не было Ваш конфетов! Даже домой ко мне! Сотрудник ДВД! Помоги, пожалуйста! Сняли жилетку, все! Даже все сняли, оставили! Помоги, сняли! Бәрі істеді бәрі. Именно я живу на Да, живу я. Мен өмір кірді. айтшы. Қатты. Йо, бер, бер, бер. соның барлығы түп білімнің білімнің жоқтылығы мына бүгінгі таңдағы бүгін жемісі отыз жылда жасалған нәтиже міне бүгін бабын бұза отырып сіздерде қорғау тарапы шағымданды сіз осыған дейін қаңтар оқиғасына дейін қандай да бір діни практика ретінде немесе діни ұйымдармен байланысыңыз болып бұл мәлімдемесін қалай Бас аяғы екі ай жатып шықты прокурордың болды бас прокурордың бар сол үшін қорғаушылар адвокаттар сіздерге өтініш қорықпаңыздар отвод жариялай беріңіздер бізге әділетті сот керек әділетсіз сотты жүргізетін сот сот емес ол қылмыскер соны біліңіздер сіздерге талап әділетсіз сот керек емес әділетсіз соттың өзін соттау керек біз сіздерді қорғап орысша екен ғой микрофонға сөйлеңіздерші микрофонды қосып а все өшіріп тастаған ғой микрофон жұмыс істемейді время ожидаем ответа от Сената. надеемся, если Сенат действительно адвокат сот процесі заңдылықты басшылыққа алып өтуі керек қатаң сақталуы керек бірақ бұл жерде судья заңды емес басшылыққа алып отырғаны ол тапсырманы басшылыққа алып отырған болу керек қазір қорғаушылардың оған сенімсіздік білдіруі сондықтан бұл жерде қойып отырған талаптың бәрі орынды талаптар мемлекеттік тілде қазақ тілінде өтсін деп оған не кедергі бар неге мемлекеттік тілде өткізбейді қатысып отырған адамдардың бәрі дерліктей қазақ тілді адамдар қазақ тілінде құжаттар дайындалған аударылған дейді ешқандай кедергі жоқ бұл жерде бұл мемлекеттік тілді құрметтемеушілік болады біріншіден екіншіден осы жердегі жауапталып отырған азаматтардың құқығын қорғамаушылық сондықтан және жаңағы сотты бай жақпадың түрмеге түсіп қамалып босамадың бұғаулар шындық жатыр шыңырауға шыға алмай бастары бірігіп тұра алмай әділдік жатыр жаралы басын тіктеп тұра алмай қолдаған сені жұртың жатыр артыңа бір айқайға қосып мың айқай білімнің қадір терегін аңсаған сенің арманың аңғал інім арланым қиялыңдағы көрерің дамыған қоғам өрелің, болашаққа көп берерің білімнің биік ұстазы болған өнерің дарынның акәсі бол, өзіңе арнап шығарған менің өлеңім ақыз жазар тарих қылып қойнауына айналғанымызды жауыздықпен арамдықтың ойнауына тұзаққа түсіріп қанат қойды мазақ қылып шабуылдаған қасқырдай қылып бойлауына адалдық пен арамдықтың арасын шилібаев ермұхаммед арамдарда мойындар бізге жапқан жаласын мен сенемін сен <coughs> болмасын оған таласың арыстан інім қаласым шындық шығып шырылдатып жалғастық шырылдатып беріп жазасың ой жарайсың Ой, азамат. үйде оған жаңағы жасат деген тағып отырған айыптар сәйкес келмейді оларға сондықтан сол айыптарды алып тастау керек судьяға сенімсіздік білдірген мен толық қолдаймын бұл судьяны бірақ қазір басқа судья қарайды дағы қайтадан соның өзінің жүргізуіне тапсырады әдетте тапсырма алған процесстер солай өтеді бұл жолда солай болулары мүмкін судья неліктен ауыстырмауы мүмкін судьяны мынандай жағдайда ауыстырмайды тергеу шикі болған жағдайда бір жақты болған жағдайда тек қана айыптау тұрғысынан ғана үкім шығаруға бағыт ұстанса сондай жағдайда судьяны ауыстырмайды өйткені оған тапсырманы береді бас кезінде ол тапсырманы беру үшін ол судья тапсырманы орындағыш болу керек заңды емес кодексті емес қылмыстық іс қарау сот процесін жүргізу ол міндетті түрде тапсырманы қалай да орындап шығу керек Белден басып отырып заңды бұза отырып сондай судьяға тапсырылған іс соңына дейін жетуі керек егер мына процесске дұрыс қарайтын болса онда судьяны ауыстырады өйткені талап орынды ауысып келген жаңа судья заң дегеннен басшылыққа алып жастардың жүргізуші осында тұрған азаматтардың бәрі толық жүз пайыз жүз пайыз ақталып шығады оған біз сенімдіміз өйткені тартқан айыптар негізсіз дәлелдері айғақтары жоқ бәрі қолдан жасалған нәрсе кісігүлерлік жағдай мына жоғары жақтан түскен тапсырма бар өйткені сотты бұлар қалайда айыптау жөнінде өйткені бас прокурордың өзі заңды сақтауды қадағалайтын заңдылықты қадағалайтын ол қандай жерде болсын тергеуде болсын тергеу барысында болсын сот процесі кезінде болсын қадағалайды деген бас прокурордың өзі күні мен кімді қалас екеуін экстремист ұйымдастырушы деп жария етті ештеңке дәлелденбей жатыр сот процесі өтпей жатып ештеңке анықталмай жатыр демек ол беріліп отырған тапсырмасы қалайда екеуін ұйымдастырушы экстремист тағы басқа тағы басқа жасаңдар деген мына өте әділетсіз қазақстанда біз байқап жүрміз мына саяси мәселелерге қатысты процестердің бірде біреу әділетті болған емес осы уақытқа дейін мына процесте әділетсіз процесс болады бұл бірінші жағынан екінші жағынан алған кезде жүйе өзгерген жоқ мына соттар прокуратура бәрі сол жүйеге қызмет етеді бұл назарбаевтық тоқаевтық жүйе екеуі егіз бала сияқты болып тұр қазір бірінен бірінің айырмасы жоқ кіндіктері байланып бірге туған тағайындалады ғой бәрі ғой енді сол қазір қайтадан шегеріп басқа күнге жоқ ол күнін ауыстыру мүмкін ауыстырмайды қазір процесс қайтадан жалғастырады қазір көріп отырыңыздар ол келеді формальный түрде жаңағы отводты қараған болады содан кейін барады дағы шешім шығарады сол бұрынғы судья қалсын егер дәл солай болатын болса онда онда бұл барып тұрған шектен шыққандық адамгершілікті де заңдылықты да аяқта таптағандық біз сот шыққанша үкім шыққанша сот шыққанша осылай кетпей қаламыз деген талап айтсақ үндеріңізді ақпарат құралдары арқылы жеткізіңіздер сот процесіне келіңіздер сотты қоршап тұрған мәселеге мән бола қоймас одан көрі әрбір сот процесіне көп адам болып келу керек сот процесіне қатысу керек көру керек және оны халыққа әриет блогерлерге журналистерге мында бір рахмет олар мыналардың процесті қалай өткізіп жатқанын бәрі халыққа жайып салады бұл бір жағынан алғанда халықты қадағалау халық қадағалап қарап отырған кезде олардың соншалықты бір жексұрындыққа бару қиын болады олардың сол жағын қиындатуымыз талайда әділетті шешім шығаруға істі дұрыс қарауға сөз сөзсіз ақпал ете аламыз өте керемет тамаша сұхбат бердіңіз өте керемет рахмет аға қаласында қала шетінде дархан оревтің бауырының сотына қатыстық сол кезде олардың үстіне үш бап қылмыстық бапты қозғап тастаған екен қайтыс болған адамға сосын үш баптың қылмыстық үш баптың екеуін алып тастап соған адвокат сұрап жатыр екеуін неге алып тастасыңдар десе екеуін біз дәлелдемеп дәлелдей алмадық дейді соны соны дәлелдей алмадық дейді сонда сіздер бірінші үш қылмысты басына қояды екенсіздер дәлелдемей қалғаннан алмайсыздар дейді да сол кезде жаңағы дархан бауырын не қылып жатырмыз ғой қарап жатырмыз сонда арқасынан атқан оқты ол машинада отыр алдынан атқан деп жатыр да ол қалай машинада болса ол қалай артынан мүлдем дәлел жоқ не видео дәлел жоқ не сурет дәлел жоқ созылмалы тура осыда да осындай болып жатыр ғой соның бәрін адвокаттарға мен риза болып отырмын олар соның бәрін тастатқан шығарып әшкере етеді осы тергеу барысында қаластың мәселесімен біз қалалық прокуратурада болдық қалалық прокуратурада жүргізіп жатқан тергеушіні шақыртты сонымен сөйлесіп сол кезде тергеушіге ашығын айтқанмын сендер қолдан жасап отырсыңдар мына істі дәлелдерің айғақтарың жоқ ертең сотқа барғанда таза сот болатын болса быт шығады ертең масқара боласыңдар сондықтан сендер қазір істі осы қарау барысы басында қысқартыңдар азаматтар босатқа шығарыңдар деген бізді тыңдаған жоқ өйткені оларға да жоғарыдан тапсырма берген қалайда мына қаңтардағы қырғындығы ұйымдастырушылар болу керек оның ұйымдастырушысы қарапайым адамдар белсенділер қоғам белсенділері айтатын сөзі бар жігерлі намысы бар ел үшін жан ашып жүрген азаматтар соларды тұқырту үшін де талас пен әйгерімді осы топқа қосып соттап отыр ол былай болды ғой қаңтар кезінде қаңтар қаңтар не үшін қаңтар болды қаңтар ә, россия украинаға соғыс ашу керек болды украина соғыс ашу керек болғаннан кейін біздің қазақстанның халқы митингке шықса нәтижелі болып кетуі мүмкін митинг митинг нәтижелі болмау үшін қазақстанның халқын өтірік митинг жасап бірлес бүлікке неғып ұрындырып қырып алу керек болды ол саясат деген нәрсе негізі 10 жыл 20 жыл бұрын елу жыл бұрын алға жүретін нәрсе оның үстіне біздің биліктің оның миы жетпейді біздің билікке ақыл кеңес беретін ресейің бар қытайың бар сондай сондай мемлекеттер бізді жеп отырған мемлекеттер ақыл кеңес береді біз ә, қаңтардың митингінің боларын біз білмей де қалдық ешқандай белсенділерімізді білмей қалды ең алғашқы кезінде митингтің кезінде алматы аренадан басталды алматы аренадан қарадық алматы аренадан алаңға келдік алаңға келгенімізде алаңда ешқандай ештеңке болмады бірақ дайында тұрды техникалар бәрі тұрды сосын ол қалай болды деп халық аренаға барсақ қалық аренада уже ә, белсенділерімізді көрмедік бірінші алғашқы күндері э, қазір тоқтай тұр белсенділерімізді көрмедік қот найманды көрдім сол жерден сосын сол жерден сыйынып қан төгілмес екен я құдай осы өзгеріс болса екен мына билік ауысса екен деп тілеу тілеп толықтай алаңға бардым алаңға барып уже жаңағы полицейскийлерге айттым халықтың осы уақытқа шейін қарғысын алып келдіңіздер енді алғысын алатын кездеріңіз келді халықпен қақтығыспаңыздар шетелдік нелерде де бар ә, халыққа қосылып кеткен сіздер халыққа қосылып кеткен мен ойладым кәдімгі өзгеріс болады мен бүлік шығады деп мүлдем ойлаған жоқпын бірақ айналамнан белсенділер іздедім сөйтсем белсенділердің біреулері жоқ екен сөйтсем белсенділерді арон атабектің э, астында ұстап қамапты да астында ұстап қамалмағандарды үйінен күзетпей шығармай тастапты иә, иә есі дұрыс белсенді саяси сауатты саясаттың ұзағынан бері күресіп келе жатқан азаматтар бұл халықтың алдын алып халықты бастап жүріп жүріп провокацияға берілмей провокацияға берілмей халық көбейген сайын халықтың үстінде халық қосыла бергендіктен халық миллиондап шығып кететін болса бұл да бір керемет өзгеріс болатын еді ондай болмау үшін белсенділердің бәрін қамап отырды да ал бүлікті сағат екі бір жарым шамаларында екілер шамаларында уже бүлік басталып уже жарылыс бола бастаған кезде уже екі шамасында уже аллергия тынысым тарылып кетіп қалдым ертесі болды уже машиналар шағылып жатқаннан уже болмайды уже бөлік шықты не қылды бұда арты жақсы болмайды бұл болмайды уже митинг тарады деп ертесіне жұмысқа барайын десем уже автобус тоқтатып қойыпты бардым алаңға барсам алаңда уже жаңағы танк манкі бар сонымен жаңағы үйге кетіп қалдым сосын оқ атты оқты не үшін атты оқты атқан, кезде белсенділер қамалған белсенділер жіберіп отыр неге талғам алған белсенділер жіберіп отыр өйткені мынау шырылдап жүрген қайтпас қайсар белсенділердің көзін құрттап қалған белсенділердің аузы жабылады деген мақсатпен солай істеді сондықтан халық бір болуымыз керек басталып сол қайтып кетті қазақ келді қазақ болды болды жақсы жаңағы шляпамен отырған шапкамен отырғандар шапкені шешіңіздер бас киім шешіп отырады мұсылман емессің ба естімейсіздер мұсылман болса да болмаса да басындағы шапкасын шешсін кім ол болмаса осы жақтан шығарып жібереміз All right, all right. Justin. Yeah. Так, уважаемые участники процесса, Я сюда поднимаю, мне поручено рассмотреть заявленный оплот адвокатом Азерхан Азатша? қазақша жоқ сіздер шуламаңыздар сіз қазақша сөйлеңіз сіз қазақша сөйлеңіз біз шуламаймыз неге қазақша сөйлеңіз мен түсінбеймін қазақша сөйлеңіз ой кешіресіздер бұл жерде ясыр судопроизводства дейді іс жүргізу тілі орыс тілі деп белгіленген менің де орысшам шамалы бірақ мен істі сіздер қаласаңыздар да қаламасаңыздар да әзірше мен орысша жүргіземін түсінікті ғой болмайды тәртіп сақтаңыздар тәртіп сақтаңыздар а сіз заңды сақтаңыз мен сол заңның талабы бойынша сіздерде орысша айтып жатқан жоқ заң бойынша қазақша сөйлеу керек сотталушылар мына келген адамдар ол сіздердің жақтастарыңыз болуы мүмкін егер де сіздерге шынымен де жаны ашыса істің сотта дұрыс жан жақты толық зерттелуіне олар көмектесулері керек кедергі келтіруі тиіс және бір бірімізді мәселені шиеленістіріп бір бірімізбен таластар бұзыстырып қоюға тиіспейміз құрметті сот болмайды тұра тұрсаңызшы мен сіздерді түсініп отырмын қазір жаңағы айқай шумен айқай шумен ешнәрсені шешпейсіздер сұрайды күтеміз айқай шумен ешнәрсе шешілмейді қазіргі уақытта біз процесті орыс тілінде ма орыс тілінде жүргізуге тиістіміз жаңағы қазақ тілінде берілісі отводы арызы мен оны орысша қарап орысша қаулы шығаруға ол заң талабы менің талабым емес сондықтан да сіздер шуламаңыздар біз қазір ол жаңағы қаралған берілген қарсылықты қалаймыз, одан кейін ары қарата іс қазақша жүре ма орысша жүре ма ол басқа мәселе түсінікті ғой қазіргі уақытта іс жүргізу тілі таң айтамын орыс тілінде жазылған сондықтан да егерде де мына сотталушыларға шынымен жанкеміз ашып соған көмектескілеріңіз келсе сіздер тәртіп сақтауға міндеттісіз түсінікті ғой иә. ал егерде сіздер олардың жағдайын одан бетер аулатайық бір бірімізбен еріксейік мәселені шиеленістірейік десеңіздер бәрібір кім жеңеді оны әрине кім жеңеді сіздер емес қой бірақ Египтов пострадают они. Шиелестіріп шиелестірмеңіздер сондықтан да так одан кейін жаңа айттым ба басыңызда шляпа киіп отырған сіз ер адамсыз ба шляпаны шешіп қойыңыз еркек болсаңыз әйел болсаңыз шляпамен отыруға болады айтып отырмын ба так анау тюбетейкімен отыруға болады ал бірақ жаңағы оны қайдан алдыңыз көбейіп кетеді жарайды маған ақыл үйрету қажеті жоқ түсінікті ғой жарайды мынау адвокаттар сіздердің жақтастарыңыз оған дейін сөйлесіп оған түсіндіріп айту керек сотталушылар дәл солай мен сіздердің мына сотталушылар ардын шешуге келген жоқ тағы қайталап айтамын мен тек қана ә, жаңағы берілген қазып білдіруді шешу үшін ғана келдім что у по существу заявлено отвод. Вам понятно, да? Все. Былай жасайық. Егерде мүмкін болмаса, мен процесті жауып шығып кетемін. Одан кейін сіздердің қатыстарыңсыз өтеді ма процесс, өтпей ма білмеймін. Сіздер маған мүмкіндік бермейтін болсаңыздар, мен процесс жүргізуге міндетті емеспін, ол тоқтатуға міндеттімін. Түсінікті ғой? Иә. Түсінікті. Тағы бір адам орнына тұрып, жаңағы менімен сөз таластырып, сөйлейтін болса мен оны залдан шығарып жіберемін ал егер де қалғандары оны қосылып жаңағы қолға ұстап шығатын болса онда мен процессті мүлдем өткізбеймін түсінікті ғой иә. түсінікті бастайық осымен тынышталыңыздар егер де ақылды есі бар адам сөзге тоқтауға тиісті ғой деп ойлаймын онда сот әділ болсын да мен сізге айтып жатырмын ғой не адамсыздар Белсендіміз ғой енді сонда. онда тынышталайық өте ауыр күн болды көп сөйлеуге тура келді мәлімдеймін онда уважаемый участник процесса мне получено рассмотрение заявленного отвода адвокатом Сабахановой. Так, адвокат Сабаханова, пожалуйста, изложите свой отвод. Кто-то ушла, подсудимый, садитесь. Или вы- а, так удобно, да? Тогда все. құрметті сот және сотқа қатысушылар э, бүгінгі таңда э, судья кәкімжановқа сенімсіздік аңғарып тасалған негізі туындады айта кететін болсам ол он төртінші наурыз екі мың жиырма үшінші жылы бізде ең бірінші алғашқы сот отырысы басталды яғни осы сот отырысы барысында бір емес бірнеше өтініш хаттарменен және әріптестерден түсті бүгінгі күні таңертеңгі уақыттан бастап қайтадан сол өтініш хаттар түсіп алайда сот Э, өтініш хаттарыңызды қанағаттандырусыз қалдырып істі бір жаққа қарап келе жатыр деп э, қорытынды жасап мен э, жаңа осы арызды түсіруге мәжбүр болдым мәжбүр болған себебім ең біріншіден айтатын болсақ қорғауындағы талас және оның жанындағы азаматтар істі қазақ тілінде яғни алдын ала тергеп тексеру барысында тергеп тексеру кезінде тергеу әрекеттері қазақ тілінде өткенін айтты және де қазақ тілінде жүргізілгендігі туралы ол мынау қылмыстық іс құжаттарында толығымен көрсетілген яғни менің қатысуыммен де өткен тергеу әрекеттері барысында іс мемлекеттік тіл қазақ тілінде жүргізілген сонымен қатар басқа да азаматтардың тергеу әрекеттері қазақ тілінде жүргізілген сол себептен бүгін екінші рет мемлекеттік тілде осы сот отырысын мемлекеттік тілде өткізуді сұрады бұл бір екіншіден э, екінші өтініш хатымыз ол э, қорғауымыздағы э, қылмыстық тиісін күзетпен ұстау түріндегі бұлтақпау шарасын иғамат түріндегі бұлтақпау шарасына ауыстыру туралы өтініш хат түсірді оған бірнеше негіздерді де себептерді де көрсеттік яғни күні ерте яғни отыз бірінші наурыз екі мың жиырма үшінші жылы бұл кісінің туылған күні сол туылған күніне орай Э, былтыр э, жаңағы э, симон сегіз мекемесінде қамақта отырғандықтан биыл да оны өткізбесінші және де қазір әлі сот үкімі шыққан жоқ бұл кісілерді әлі кінәлі деп танылған жоқ сонымен қатар бұл кісі жалғыз баласы ой жалғыз үйдің асыраушысы асырауында үш бір дегенмен балалары бар және де жұбайы қазіргі таңда декреттік демалыста екендігін және де асырауында зейнеткер жаста әкесі барын сонымен қатар осы қаласының бесікке тағылған айтар сияқты басқа да азаматтар қазір оның ішінде менің қорғауымда басқа да азаматтар да бар тура осы баптармен қазір үйқамақта және ешқайда кетпеу түрінде бұлтартпау шарасымен бостандықта жүр құрметті сот сондықтан да яғни бұл нені білдіреді бұл дегеніміз бұл азаматтар яғни осы баппен айыпталып отырған азаматтар қоғамға қауіпті қауіпті емес яғни қауіпсіз деп Э, танимыз сонымен қатар қоғамға қауіпті емес екендігіне тағы да да алты жыл бойы ұстаз болып қызмет атқарған яғни бұл кісіге өздерінің балаларын тәрбиелеуге және де білім білімін алуға ата аналар балаларын беріп сеніп тапсырған азамат ол кісі оған белсендісі міне қазіргі таңда залда сексенге жуық азаматтар отыр бұл азаматтардың барлығы осы кісілерді қолдап қолға келіп отыр сондықтан да жаңағы бұл кісілердің де өтініш хатын түсірді ме яғни бұл кісілер де мемлекеттік тіл қазақ тілі және де бұл кісіні бүгінгі таңда ильмановқа шығару мүмкін отыр сол осы өтініш хаттарды түсірді ол өтініш хаттарын салды да қанағаттандырусыз қалды неге мемлекеттік тіл өзіміздің мемлекеттік ана тіліміз қазақ тіліміз жерде қалу керек Э, залда отырған э, тоқсан алты тоқсан жеті тоқсан сегіз пайыз қазақ тіліндегі қазақ азаматтары неге біз э, қазір міне аудармашы келді аудармашы осы іске қатысатын азаматтардың бәріне қатысты жаңағы қатысты аудару керек уақыттың бәрі кетіп жатыр бізде құрметті сондықтан да уақытты да үнемдеу үшін және де ә, біздің ә, қорғауымыздағы азаматтардың конституциялық құқығы ол ол кісілер мемлекеттік тіл қазақ тілінде өтуді сұрап отыр сондықтан да осы өтініш хаттарымыз қанағаттандырусыз қалдырылғаннан кейін мен ә, жаңағы ә, сенімсіздік таныту туралы арызды беруге мәжбүр болдым сонымен қатар бүгін бір емес екінші күн сот отырысы барысын бақылап отырмыз өткен сот отырысы барысында да байқағанмын алайда басты сот талқылауы басталғаннан кейін көре жатармыз мүмкін олай емес шығар деп те ойлаған едім алайда құрметті сот бүгін де байқадым прокурордың өтініш хаттары қанағаттандырылады ал э, жаңағы қорғау э, тарабының э, өтініш хаттары қанағаттандыру қабылданып жатыр тіпті жаңағы талапқа да елемей жатыр бұл дегеніміз істі бір жақты қарап келе жатыр деп ойлаймын сондықтан оппонентсіз қарсылық таныту сенімсіздік білдіру ол соған мәжбүр болды сондықтан сондықтан оппонентсіз қазақстан республикасының қылмыстық процесс кодексінің сексен жетінші бабының бірінші бөлігінің алтыншы тармағына сәйкес осы арызыңызды қанағаттандыруыңызды сұраймыз мемтартынан да және де менің қорғауымдағы халық институттарынан да он төртінші хаттар түсті арыздар түскен болатын сондықтан да іс мемлекеттік тілде жүргізілген және де жиырма тоғызыншы іс материалдарына кіріп жиырма тоғызыншы қараша екі мың жиырма екінші жылы ол өзгереді статус болатын күдіктелген қосымша жауап алу хаттамасы мемлекеттік тілде жүргізілді сонымен қатар жиырма сегізінші қараша күні біз қолымызға жаңа күдіктімен жаңа қаулыны алдық ол қаулыда мемлекеттік орыс сосын тағы қосып жалпы осы аталған қылмыстық іс қозғалған кезде жетінші екі жиырма екінші жылы мемлекеттік тілде қозғалып мемлекеттік қандай да болмасын құқық құзырлары тергеу әрекеті барысында ешқандай протоколға шақыратын повесткасын шақырғанның өзінде мен алдын ала келіп отырдым ешқандай бөгет все я вас понял а насчет того что вы хороший человек мы знаем не защищать Все ну, понятно. Нам ну, понятно. Вы можете что-нибудь другое добавить. Поддержите. Одного как то Все я вас понял. Вот еще не начал рассматривать дело. Кавказы не только Могут, все понятно. У нас, а у нас, у нас, бір сағатқа тағы үзіліске кетті сол бір сағатқа қазақ тілінен өткізуге болушы еді ғой заң бойынша енді мына жерде орыстар болса олардікін процесін бөлек иә бөлек еді бөлек іс бөліп істеу керек бөліп алу керек иә отечественный көрдің ба барлығының алдында орысша деп орысша міне тоқсан тоғыз процент қазақ болса мысалы бір орыс тілді иә. үшін барлығы болмайды ғой орысша а біз мысалы россияда тұрғанда олар не қазақша өткізе ма бір бір қазақ үшін өткізбейді ешқашан да өткізбейді бір қазақ емес жүз қазақ мың қазақ үшін өткізбейді жоқ қалай <laughs> э, дәке не дейсіз кішкене бір ауыз айтып жіберіңізші өз пікіріңізді ортамызға айтқаның келсін иә сол бүгін хоть қазақстанда қазақша сөйлеу керек хабардың ашуға деп жақсы жақсы жақсы жақсы мен ба мен ұқтым мен баласы мынау отыр балаң отырса одан арман ба қазақтың жері жақсы тамағы жақсы жақсы кешіріңіз ғой енді нені эфирді бір сағатқа тоқтатам таратыңыздар комментарий жазыңыздар төртінде болатын болды ма сонымен соттың жалғасы төрті күні иә төртінші апрель сағат онда заттарын төртінші апрель анау үстінде мынау төртінде иә міне енді эфирімізді э, аяқтаймыз қош сау болыңыздар таратыңыздар лайктарыңызды қойыңыздар комментарий жазыңыздар